assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar sizlar bilan edim dayt kanali bu kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yib va qo'llab quvvatlab turishlaringizni kutib qolamiz buyoqda gördün mü Zaybal bile. Yine yine ama neyiniz ki? Yap koy mikrofonu. Yok mikrofonu da Yay var buna ya. Buragen mi? Wilson. Karı bir kişiler şot yaptı. Diyanala şottaki. Yo'q e? Ha, shuda. Jonim. David qilsin. E, David qilmaydi aka. Sherga o'tiryapti. U ham. Spit qilamanmi? Ma, qilasiz aka. Otishasan, to'g'ri Agar to'rga bo'lsa, otishib, otishib ham ketasan. toshpanasi bo'lib kelavering kelyapti aka tepamda toshpanasiga o'ting o'ting o'ting ko'rdim yana bor yana bor yana bor o nari sizga nima dedim aka bot bo'lyapti sherigi qochib ketdi qarab David ishlayotgandim unda yebanga bo'la. Diana qochdimi deyman. Diana qochdimi deyman. Můžeš taky. Jdi. O nengnesče! Aga өлең өлең қоямыз әке. Өлең қатып қоямыз. Көтергеніңізген қоймай әке. Көтергеніңізген қоймай әке. үшін Сука. Я сейчас Жалма, күн. onangga тихормаган sen sen nomardjon onang namiga тихормазан я правильно друзит qotirib qo'ydim rustam aka qotdi bechora inayasi namiga kirib inang nomiga kirib ketdi shu yerda idi suda inangda sikay harami onangni ska biladi inangni sikay jandon biladi aytdim aytdimi подборda o'chirib qo'ygan ekan ебаный tilov dna ekan ko'targan diyani edi buni rangingiz tojigi bane bitarraz bo'lak onangni ommaga kulyapsan onangni sizga haromi haromini bolasi kaza zaybal bo'la enangni omi zaybal твоя мама ебу рот ебу onangni голуби kotag'bish bila haromdan bo'lib qolgan o'zbek harromi o'zbek harrom bilan hammasini harrom krisalar bilan krisalar bilan البيوبسان جلاب جلاب الأوزبك حرام از سنه بلنه کتاق بش دوان لا بیادی ندیم پیدر رز نخور این این سپو یه جا این بار لا بینگ Nablidine geçiyor Ege. Welcome to PUBG Mobile. Team match, let's go. First point for the red team. Hey, W. Э, долбы, без подкат играем, да я сказал ли, блядь, почему. Из-под кат играем, бля. Криса, без подкат играем, я сказала. С. Метка. Зайчика. Найс. Э, ебанутый без подкат. без подкат играем, вот, бля. Ya Bruno ile kit yürüttüm. Haydi alba Half of the match is over and the blue team is in the lead. 那一般。 Ек, Криса, метко постой, блядь. Reloading! moving! Ay ben continuable. I got supplies. ебанутый, бля, крыса, сука. 小朋友。 The blue team leads with 30 down. seconds left. The blue team is in the lead. Team victory! Bullet. Yangi sizga qaramag'an, yangi siz. Cho'lga boring, Krisa bilib. Yangi sizga kuchukdan bo'lib qolgan. Krisa. kalam ekansanku dolboyyapsan o'zing priza priza qilasan enangni sizga bu kalamushni urug'idan qolib ketgan ekansan anangni sizga yalaqi